صباح الخير احنا إيه، حاليا في مسار مع مؤسسة لاجئ في منطقة وادي الزركاء او عين الزركاء احنا اليوم هذا المسار هو مسار تعليمي بيئي مع طلاب المدارس رايحين ان شاء الله في خلال المسير رايحين إيه، نعرض اكثر من منطقة واكثر من جهة من خلال المسير ومن خلال تصوير بعض لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية راجعين راجعين يا هوى راجعين يا زهرة البساتين راجعين يا هوى على دار الهوى على نار الهوى راجعين بنودي زمان من روح للزمان تنسانا على أرض النسيان بنودع زمان من روح للزمان تنسانا على أرض النسيان بنقول رايحين من طول راجعين على دار الحب مش عارفين وارجعين يا هوى على دار الهوى على نار الهوى رجعين أخرى خبزة على جسر الجراح مشت وتمشي وتلبس جلدها وتموت عزا تذكر تذكر كلما صليت ليلا ملاينا تلوك الصخر خبزا على جسر الجراح مشت وتمشي وتلبس جلدها وتموت عزا تذكر قبل أن تغفو على أي وسادة أينام الليل من ذبحوا بلاده تذكر قبل أن تغفو على ذبحوا بنادى أنا إن مت وعزيزة الشمس ساعة ويجيني الليل من راد حيلي ودمع ومنين أجيب الحيل ساعة وتغيب الشمس ساعة ويجيني الليل من راد حيلي ودمع ومنين أجيب الحيل روحي حمامة صفت وبيت أهلي بدور اشتاقت لأمي أنا والخبزة التنور ديرتها لي بالطعم يختلف حتى الماي حتى الهوى يمهلي يختلف والله هواي كل ليلة تسوى العمر لو قعدوا أهلي وياي كل تسوى العمر لو قعدوا أهلي وياي مني دم الصبح ما حلست شاي يا منطقتنا حليم يا منطقتنا حليم وارجع لاصحابي وكل ساعة يجي علي صاحبي ويدق علي بابي كل ليلة تسوى العمر يا يا ريس سمر شرقية عندك بحرية سمر شرقية والبحر كويس يا ريس وصل لي حبيبي يا ريس دخلك يا هوى الشمالي نيران الهوى الشمالي دخلا يا هوى الشمالي نيران الهوى قتالي والفرقة تخطر على بالي والفرقة تخطر على بالي أيام وليالي يا ريس بعد على بالي يا ريس بعد على بالي يا ريس عندك بحرية يا ريس ثمر شرقية حبيبي بداية نبع وادي العوشة كون عنا التفت يهديه الأبطال نحن التويا بالغضب على اليد ايوه خليك هيك يا صوت يلا رهيب